дополнительном, как дела? Церный пяток сейчас устанавливается, сотрудники и здесь 45 октября будем лично перекрывать. Да-да, сейчас поставим. Вот, вот. Главное, соберитесь. Раз проверили, да что это? давай так. Ну, обе, обе магистральные с моей стороны, где ты сейчас находишься. Еще раз. Меняй давай рукав. Не газуй. Рукав давай. Ничего не делай. Так, 125 ключ. Регионы 24 на 4 прибыл к месту вызова. Так, и все равно магистраль готов. Ага. 2404 на 4 1. На связи 2404. 2404 сейчас начальник круга 19 подойдет, задачу вам э, бензинку будет делать. Принял. Так, Вдвоем давай. Ты сверху, а я снизу, давай. Взял. Ну все, так и останется, значит, на второй. Так, все руковая выдернули. Проложит две магистральные линии пожарного гидранта, протяженность 100 метров. Пятое, подключение устанавливается на второй пожарный гидрант. Еще две магистральные линии, 30 метров. Работает два звена ДБЖ, на вскрытие перегородок 4-30 метров инструментов. корректируй дорогу. 15-13. Восемьсот девятнадцатый Кавки один. Восемьсот девятнадцатый Кавки один. кавказский 1-4, 123.